Բարև ձեզ։ Մնացյալ անգամ մենք սովորեցինք use state-ի մասին։ Այսօր մենք ուրեմն մի հատ օրինակ կվերցնենք, հա, թե ինչպես կարելի է ուրեմն ստեղծել այս տիպի component, որը ընդունում է մի հատ text, եւ այդ text-ի ոնց որ մի մասը ցույց է տալիս, հետո կարող ենք more սխմենք կամ ավելին, եւ ինքը ոնց որ ընդհանուր text-ն է ցույց տալիս, եւ մենք նորից կարող ենք այս կոճակը սխմենք որպեսզի մի քիչ ավելի քիչ տեքստ ցույց տա, հա։ Սա հաճախ օգտագործվում է ոնց որ web-ի վրա, երբ որ ինչ որ մեծ քանակի ոնց որ տեքստեր են լինում, ուղղակի ոնց որ առաջին մի մասն են ոնց որ ցույց տալիս, ու եթե հետաքրքրված եք, արդեն այդ կոճակը սխում եք ու ընդհանուր տեքստը երևում է։ Ինչպես կարելի է ստեղծել, ուրեմն այս տիպի կոմպոնենտ իհարկե use state օգտագործելով։ Եկեք տեսնենք։ Դրա համար եկեք ստեղծենք մի հատ նոր պրոյեկտ, npx create react app եւ այս անգամ եկեք կոչենք less text, ինչու՞ չէ։ Խնդրեմ։ Okay, ուրեմն մեր պրոյեկտը ստեղծվեց, եկենք իրեն բացենք Visual Studio Code-ով, նենց որ կգանք ստեղ open folder եւ այս less text պրոյեկտն է։ Բացում ենք իրեն, Եվ ահա խնդրեմ ինքը թարմ պրոյեկտ է։ Հիմա արդեն մեր index.js-ը պետք չի, քանի որ index.js-ը զուտ ոնց որ իր դերը քաշել մեր ծրագիրը, մեր app-ը եւ ոնց որ հանձնել React-ին։ Դենց որ կարելի է index.js-ը ընդհանրապես չնայել, այլ միանգամից մտնել app.js-ի մեջ։ Okay, սա էլի դա օրինակ ծրագիրն է, դենց որ եկեք սա ջնջենք այս լոգոն էլ մեզ պետք չի եւ իհարկե CSS-ի մեջ էլ եկեք ամեն ինչ ջնջենք բացի app class-ից։ App class-ն էլ եկեք թող մնա, բայց այս բան դադարք։ Okay, ինչ որ sense մի բան։ Աստեղ եկեք ուղակի գրենք hello ar Armenia Եվ իհարկե եկեք սա աշխատացնենք, ուրեմն բացում ենք view terminal Եվ գրում ենք ուրեմն yarn start կամ կարելի է նաև գրել npm start, նույն աստյունքը կտա, գրում ենք yarn start կամ npm start, ինքը ուրեմն աշխատացնում է մեր web server-ը, որը աշխատում է 3000 պորտի վրա, և մատուցում է ուրեմն մեր browser-ին, որը հեսա շուտով կնկարի hello Armenia, ահա, խնչեմ, okay, ամեն ինչ աշխատում է, եկեք ես մի քիչ իրար կողք տնենք, այսպես, okay, ուրեմն ինչ ենք ուզում անենք, մենք ուզում ենք ստեղծենք մի հատ component, որին կարելի է համձնել ինչ-որ տեքստ, որը կունենա այդ more կամ less կոճակը, որպեսզի մենք կարողանանք կամ ընդհանուր տեքստը տեսնել կամ ոնց որ մի հատվածը, չէ՞։ Okay, նենց որ մեզ պետք է ուրեմն նախ եւ այլ ստեղծել մի հատ առանձին module այդ component-ի համար։ Նենց որ մենք կասենք new file, եկեք կոչենք իրեն less text, ինչ որ տես մի բան, ստեղծում ենք մեր մեր component-ը, նենց որ function less text եւ ուրա իհարկե export ենք անում այս մեր նոր կոմպոնենտը export default less text այսպես հիմա սա ժամանակավոր եկեք ուղակի վերադարձնենք մի հատ span span span որը գրած է hello կամ hi կապ չունի հիմա եկեք իրեն քաշենք app-ից եւ նկարենք էկրանի վրա նենց որ անում ենք import less text from կետ, որպեսի ասենք հիմիկվա պապկայից, հիմիկվա directory-ից, հետո մտեք ուրեմն less text-ի մեջ, այսա։ Եվ ուրեմն այս կոմպոնենտը եկեք նկարենք ոչ թե hello Armenia, այլ նկարենք հենց իրեն, հենց որ ստեղ գրում ենք less text եւ փակում ենք իրեն։ Այդքան բան։ Հիմա եթե սա save անենք, ստեղ տեսնում ենք hi, չէ՞, այսինքն less text-ի վերադարձած JSX-ը ոնց որ React-ը գցեց, վերածեց DOM-ին եւ գցեց էկրանի վրա։ Այսքանը պարզ է։ Հիմա եկեք այստեղ ուրեմն փոխանցենք less text-ին մի քիչ այն ներքին տեքստը, որ մենք ուզում ենք ինքը նկարի էկրանի վրա, հենց որ եկեք գրենք ինչի՞ չէ, եկեք կոչենք իրեն text եւ գրենք ինչ որ եկար բարակ ինչ որ ինչ որ գիտեք ինչ որ մի քիչ ավելի արագացնենք, copy եմ անում ու paste եմ անում մի քանի անգամ։ Ու okay, եկար բարակ մի հատ տեքստ ստացա։ Եվ կարծում եմ այդքանը հերիք է այս պահին։ Okay, հիմա պետքա ոնց որ այդ տեքստը նկարել less text-ի մեջ, նենց որ մտնում ենք, սա save ենք անում, մտնում ենք less text-ի մեջ։ Հիմա մեզ պետք է այդ արժեքը ստանալ, չէ՞, բայց մենք ինչպես ենք ստանում։ Դե եթե հիշում եք, ստեղ գալիս է object, որին կարող ենք կոչենք props, որից մենք կարող ենք ստանանք այդ արժեքը props.text։ Դա կարող ենք ուրեմն գցենք մի հատ փոփոխականի մեջ text, և ուրեմն իրեն նկարենք օրինակ ստեղ, text, այսպես, հա։ Հիշեք, այդ խոճուճ փակագծերը նշանակում են, որ սա JavaScript է, չէ՞։ Այսինքն span-ի մեջ մենք գցում ենք մի հատ JavaScript, որը փոփոխական է, որի մեջ կա այդ text-ը։ Հետևաբար մենք ստանում ենք այս text-ը էկրանի վրա, span-ի մեջ։ Եթե inspect անենք, մի րոպե, inspect հեսա որ գանք ստեղ, տեսեք, այս div, այս մեր ծրագրի div-ն է, որը ունի class app, իր մեջ այս այդ մեր less text-ի վերադարձած ոնց որ JSX-ն է, որը իհարկե արդեն դարձել է HTML, որը span է, որի մեջ կա այդ տեքստը, չէ՞։ span է, որի մեջ կա այդ տեքստը։ Կարծում եմ այդքանը པարզ է։ Okay, հիմա մենք չենք ուզում նկարենք ամբողջ տեքստը, այլ մի մասը։ Բայց ինչքան մասը, որ մասը, դե մեզ պետք է ինչ-որ չափ, ինչ-որ քանակ, տարերի, հա, որ մենք թույլ կտանք ամենասկզբից նկարել, Երբ որ more սխմվի, ամբողջը նկարենք, չէ, այդ քանակը թող լինի let, չգիտեմ, կամ const, ինչու՞ չէ, max, maximum-ը թող լինի, չգիտեմ, 55 տառ, հա։ Հիմա նայեք, եթե մեզ տրվի տեքստ, որի քանակը, որի չափը ավելի քիչ է, քան 55, արդեն անիմաստ է այդ more or less-ը ցույց տալ, չէ, որտեղ արդեն տեքստը ոնց որ հենց տեղից կարճ է։ Հետևաբար մենք կարող ենք սենց անենք, եթե Ուրեմն ուրեմն տեքստի երկարությունը ավելի քիչ է կամ հավասար այս մեր max-ին, ապա այդ ժամանակ եկեք միանգամից վերադարձնենք span եւ իր մեջ ուրեմն դնենք այդ տեքստը։ Եվ այսքանով մենք կարող ենք ավարտենք այս པարզ բանը, չէ՞։ Բայց եթե մեր տեքստը այդ 55-ից ավել է, այդ ժամանակ արդեն աճրի մի մասը նկարել more կոճակով, երբ որ more կոճակը ուրեմն սխմեն, ամբողջը նկարել less կոճակով, okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մեզ պետք է ուրեմն նկարել մի մասը, բայց մենք ոնց իմանանք հիմա քիչը պետք է նկարենք, թե շատը։ Մեզ պետք է ինչ որ արժեք, չէ, ինչ որ արժեք, թե ցույց է տալիս ամբողջն եք նկարում, թե մի մասը։ Դենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական um uh, is show less, հա, ցույց տուր ավելի քիչ, որ թող լինի true։ Երբ որ ուրեմն է show less-ը true է, մենք մի քիչ մասն ենք ցույց տալու, ոչ թե ամբողջը։ Դենց որ երբ որ սա true է, մենք ցույց ենք տալու, այսինքն ստեղ կարող ենք ternary operator օգտագործենք, եթե is less-ը true է, ապա այդ ժամանակ մենք կասենք text.substring, հա, 0-ից միջև մեր max-ը։ Իսկ մնացած բոլոր դեպքերում մենք նկարելու ենք ամբողջ տեքստը, text։ Ինչ որ sense մի բան, չէ՞։ Is is less, ah, show less կներեք, show less։ Այս show less-ն է։ Այսինքն, Եթե show less-ը true է, նշանակում է մենք պետքա այդ տեքստի մի մասը, մի substring-ը, հա, ցույց տանք, որը կլինի իր 0-ից մինչև 55, հա, այդքան քանակը տեքստի մենք ցույց կտանք։ Մի հարկարակ դեպքում, եթե ուրեմն show less-ը լինի false, մենք ամբողջը ցույց կտանք։ Okay, դե եկեք սա ուրեմն save անենք եւ տեսնենք ինչ ենք ինչա նկարվում էկրանի վրա։ Ինչպես տեսնում եք, մի մասն է նկարվում, ոչ ամբողջը։ Բայց երբ որ մենք մի մասն ենք նկարում, եկեք վերջում նկարենք կետ-կետ-կետ, որ པարզ լինի, որ իրականում էլի տեքստ կա։ Նենց որ եկեք սա սենց անենք, նայեք։ Փաթաթենք ուրեմն STP տեքստին, հա, եկեք այս փակենք, որ ավելի པարզ լինի։ Սա քանի որ JavaScript է, իրեն դնում ենք այսպես։ Եվ այնից հետո գրենք կետ-կետ-կետ այս այս sense save անենք եւ հիմա ինչպես տեսնում եք այդ տեքստը վերջում կետ կետ կետ, չէ՞։ Okay, հիմա մեզ պետք է ուրեմն կոճակ նկարել, որպեսի կամ որ կցույց տա կամ ավել կամ քիչ, հա, more կամ less։ Նենց որ եկեք ստեղ ուրեմն ստեղծենք մի հատ, նու եկեք hyperlink նկարենք, նու եկ թե կոճակ։ Չէ, hyperlink եկեք նկարենք։ A որ ունենա href թող լինի hash ինչ որ sense մի բան, որը թող հիմա ինչ ինչ գրենք, more թե less։ Դե նայած ինչ է մեր իրավիճակը։ Հենց որ դրանով դրա համար մենք կարող ենք ternary operator օգտագործենք եւ ասենք, եթե show less-ը true է, ապա այդ ժամանակ մենք պետք է ցույց տանք more text, more։ Մնացած բոլոր դեպքերում պետք է ցույց տանք less text, չէ՞։ Ինչո՞ս sense մի բան, եկեք save անենք, տեսնենք ինչա։ Հա, հիմա ուրեմն եթե քիչ ենք ցույց տալիս, պետք է more նկարենք, more-ը սխմելուց կբացենք ամբողջը նկարենք, հետո կգնենք less less-ը սխմելուց էլի քիչ կնկարենք ու ցույց տանք more, okay, հա, հետեւաբար տենց կգնա կգա։ Okay, լավ, հիմա եկեք մի հատ on click ավելացնենք այս hyperlink-ի, նենց որ on click եւ իհարկե դա դրան փոխանցում ենք ուրեմն մի հատ ֆունկցիա, որ կկանչվի այն բանին, երբ որ մեր hyperlink-ը click արվի, որը ստանում է ուրեմն մի հատ այդ event object-ին, Եվ ուրեմն նայեք, քանի որ ինքը hyperlink-ը, ինքը a tag-ը, երբ որ իր վրա կլիկ ենք անում, ինքը փորձում է, browser-ը փորձում է հասցնել վերևի, փոխել եւ դնել սա, այն ինչ որ մենք գրում ենք ստեղ, բայց մենք չենք ուզում, որ ինքը հասցնեն փոխի, մենք ուզում ենք, որ մեր ռեակցիան տանք։ Հետևաբար մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք event.prevent default Prevent default նշանակում է browser ջան, այն ինչ որ դու անելու ես, երբ որ hyperlink-ը կլիկ արվում։ Դու մի արա, ես իմ լոգիկան կաշխատացնեմ։ Okay։ Եվ հիմա ուրեմն անում ենք ինչ որ ուզում ենք։ Հիմա դե պետք է ուրեմն այս show less-ի արժեքը շուր տանք, չէ՞։ Okay, դե եկեք show less-ին շուր տանք ու դարձնենք իր հակառակը, այնպես որ հակառակը show less-ի։ Չէ՞։ Այսինքն եթե ինքը true էր, ինքը հիմա կդառնա false, եթե false էր, հիմա կդառնա true։ Եկեք տեսնենք ոնց է սա աշխատում։ Save ենք անում, show less is not defined. Oh, ա, բայց սխալ էի գրել, կներես, կներեք, կներեք, կներեք, հեսա show less show less։ Հիմա save ենք անում։ Okay, հիմա եթե click ենք անում, ոչ մի բան չի փոխվում։ Կարող է չի աշխատում։ Եկեք տեսնենք, եկեք save debugger դնենք, save անենք, հիմա ստեղ click անենք եւ եկեք ուրեմն ուսումնասիրենք, հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ուրեմն հեսա debugger-ի մեջ ենք, եկեք մի քիչ մեծացնեմ։ Մի րոպե, մի րոպե, մի րոպե։ մի սենց անեմ եւ սենց անեմ։ Okay։ Հիմա մեջն ենք, չէ՞։ Ուրեմն մտանք prevent default, okay, show less-ի արժեքը հիմա true է, արեցինք, հիմա դառավ false, չէ՞։ Այսինքն իրոք մենք show less-ը շուտ տվեցինք։ Բա ինչի էկրանը չթարմացավ, ոչ մի բան չեղավ։ Շատ բարձ, էլի եմ ասում, որովհետև երբ որ դուք ուղակի թաքուն ինչ որ փոփոխական փոխում եք, React-ը չգիտի, որ դուք այդ փոփոխականը փոխել եք, չէ՞։ Որպեսի նա իմանա, մենք պետք է օգտագործենք use state, նենց որ բարձանում ենք ստեղ, ասում ենք import ենք անում այդ use state-ը, use state, դա կլինի React պրոյեկտից, ահա, հիմա այս հիմա այս show less-ը մենք ստանում ենք ոչ թե ուղակի սովորական փոփոխական որպես, այլ որպես state արժեք, որը մենք ստեղծում ենք այսպես, use state, տալիս ենք նախնական արժեքը, թող լինի true, Եվ սա ուրեմն մեզ կվերադարձնի մի հատ զանգված, որի մեջ կլինի արժեքը show less եւ մի հատ ֆունկցիա, որով մենք կարող ենք այդ արժեքը փոխենք set show less, հա? Հիմնականում էս է, հա, մենք անուն ենք տալիս ստեղ, հետո ասում ենք set, set ասինքն գրի, հա? set show less Okay, հիմա այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք ուզենանք փոխենք, մենք ոչ թե իրեն կփոխենք, այլ կկանչենք այս ֆունկցիային, այս sense։ Ու այս ֆունկցիային, երբ որ մենք կանչենք, React-ը արդեն կիմանա, օ, մի րոպե, show-less-ի արժեքը փոխվեց, հետևաբար ինքը նորից կկանչի մեր ֆունկցիան, այդ անգամ ուրեմն այս use state-ը արդեն կվերադարձնի այդ նոր արժեքը show-less-ի, մեր եւ մեր մնացած կոդը կաշխատի նույն ձևի, բայց իհարկե time արժեքներով նոր JSX-ը կվերադարձնի, որը հետո React-ը կվերցնի եւ իհարկե կթարմացնի էկրանը։ Այսինքն հիմա եթե մենք կլիկ անենք more, մենք ստանում ենք ամբողջը, կլիկ ենք անում less, ստանում ենք ավելի քիչ, ամբողջը քիչ, ամբողջը քիչ։ Հիմա, եթե նկատել եք մեր maximum-ը մենք ստեղծել ենք մի հատ constant մեր կոմպոնենտի մեջ ու գրել ենք 55, բայց ինչու, ասենք միգուցե օգտագործողը մեր կոմպոնենտի ապագայում, թե դա մենք կլինենք, թե ուրիշ ինժեներներ մեր թիմում, կարող է ասեմ մի րոպե, ես ուզում եմ, որ երբ որ ինքը ավելի քիչ է նկարվում, թող լինի ոչ թե 55, այլ ասենք թե 40, կամ ավելի մեծ միգուցե։ Ինչու՞ չէ, եկեք դա էլ ընդունենք props-ից, նենց որ եկեք ասենք ստեղ ուրեմն props.max, որպեսի հնարավորություն տանք մենք դրսից նշել այդ արժեքը, այսինքն ստեղ բացի տեքստ փոխանցելուց, նաև կարող է նշել max, որը կարող է լինի օրինակ, չգիտեմ, 40 save ենք անում եւ ահա խնդրեմ ինքը աշխատում է այս անգամ 40-ով, հա։ Հիմա ավելի շատ, հիմա ընդամենը մաքսիմումը 40 է։ Հիմա, բայց միգուցե պարտադիր չի, լավ կլինի, որ սա շարունակի աշխատել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ մաքսիմումը չի տրվում։ Օրինակ, եթե sense օգտագործեմ, թող մեկը աշխատի, բայց ինչ որ ուրիշ, ոնց որ default արժեքով, հա նախնակ ուրիշ նախնական արժեքով։ Նենց որ եկեք սենց անենք։ Ուրեմն այս less text-ի մեջ, երբ որ մենք ստանում ենք այս max-ը։ Եկեք ստուգենք, եթե max-ը undefined է, ապա այդ ժամանակ թող max-ը լինի 55։ Այ հիմա ինչ է ստացվում, որ եթե ոչ մի արժեք չեն տալիս, ինքը կաշխատի 55-ով, բայց եթե արժեք տան, օրինակ ստեղ գրեն, չգիտեմ, max-ը թող լինի իրականում, չգիտեմ, 20, այդ ժամանակ ինքը արդեն կընդունի տրված մաքսիմումը եւ միայն այդքան կնկարի եւ ամբողջը եւ ընդամենը այդքան, հա Հիմա նայեք ստեղ։ Ստեղ տեսնում եք ինչքան երկար բարակ մենք ուրեմն ասում ենք props.text, props.max, հետո ուրեմն այս maximum-ը ստուգում ենք undefined-ը թե չէ, եթե undefined-ը այդ ժամանակ 55 է, տահագին կոդ է։ Ինչպես կարող ենք այս ամենը գրենք մի քիչ ավելի կոկիկ, ավելի պարս, օգտագործելով destructor-ներ։ Նայեք ստեղ, այս ամենի տեղը մենք կարող ենք գրենք այսպես const հետո գրենք text և գրենք max։ Եվ ասենք թող max-ը լինի 55 այն ժամանակ, երբ որ ինքը արժեք չի ընդունում, և ասենք props։ Այդքան բան, այսինքն այսքան կոդը դա նույնն է, ինչքան որ ինչպես որ այսքան կոդը չէ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ասում ենք այս props object-ից ես ուզում եմ ստանամ text արժեքը եւ գնամ գցեմ այս փոփոխականի մեջ, ուզում եմ ստանամ max արժեքը եւ գնամ գցեմ այս փոփոխականի մեջ։ Եվ եթե max արժեքը արժեք չունենա, այսինքն լինի undefined, այդ ժամանակ թող ընդունի 55 այդքան բան։ Այսինքն այս ամեն ինչի տեղը մենք գրում ենք ընդհանրը այսքան կոդ։ Հիշեք, որ միշտ ավելի པարս փոքր կոկի գրելը ավելի հեշտ է նենց անում, որ մեր կոդը ավելի հեշտ կարդացվի։ Հետևաբար այս մի քիչ ավելի པարզ է, քան թե այն մյուսը, չէ՞։ Հիմա ավելին ասեմ, եթե տենց է, դե ինչ ենք այս props-ը ստեղից ստանում, հետո եթե մեկը էլի ստեղ ընդամենը մի հատ օգտագործելու ենք ու բարձ, այլ props-ը մեզ պետք չի։ Հենա միանգամից սա կարող ենք անենք հենց տեղում։ Պուպ, եւ սա էլ պետք չի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք մի հատ component, less text, որը ընդունում է text եւ max, որը եթե ուրեմն max-ի արժեքը չունեն չլինի, կընդունի 55, հա? Ստեղծում ենք այսպես չի, իհարկե, ստեղծում ենք մի հատ state իրավիճակ, հա, որի նախնական արժեքը true է, սա կլինի իր արժեքը, սա կլինի այն ֆունկցիան, որով մենք կարող ենք փոխենք իր արժեքը, այս արժեքով մենք որոշում ենք, թե մենք ամբողջ ենք նկարում, թե ընդհանրապես մի մասը, եւ երբ որ կոճակը սեղմվում է, մենք այդ set այս ֆունկցիայը կանչում ենք իր հակառակով, հա, boolean հակառակով, եւ react-ը react-ը է տալիս, հա, նորից կանչում է մեր ֆունկցիային եւ արդեն այդ ժամանակ մեր use state-ը վերադասնում է այն ամենաթարմ, ամենավերջի արժեքը, այն որ մենք ամենավերջում վերագրել ենք այդ ֆունկցիայով։ Հետևաբար ինքը արդեն թարմ ձևով է աշխատում եւ այդ նոր վերադարձրածը հանձնում ենք React-ին, React-ը գցում է էկրանի վրա այդքան բան, այսինքն մեր հիմա կոդը շարունակում է շատ գեղեցիկ եւ པարզ աշխատել։ Հույսով եմ use state-ը արդեն բավականին པարզ է, այսինքն use state-ը ընդամենը մի հատ ֆունկցիա է, որին մենք օգտագործում ենք, որպեսզի մենք հիշենք ինչ որ մի արժեք։ Ու եթե մենք այդ արժեքը փոխում ենք իր համապատասխան ֆունկցիա կանչելով, react-ը ռեակցիա է տալիս, նորից կանչում է մեր ֆունկցիային Եվ այդ use state-ը արդեն այդ ժամանակ վերադառնում է այդ ավելի նոր, ավելի թարմ արժեքը, որին մենք օգտագործում ենք մեր ֆունկցիայի մեջ, եւ հետո նորից կարող ենք իրեն փոխենք ելի այդ համապատասխան ֆունկցիան կանչելով։ Այդքան բան, ինքը շատ པարզ է, հույսով եմ ընդհանուր པարզ է, մենք շուտով կհանդիպենք։ Բարև